Du wolltest was Großes tun, nicht nur im Mittelmaß und du wolltest nach oben schauen und eine bessere Welt bauen. Du hast dir selber geschworen, nicht abzugeben wie die zuvor. Was sich jede Prüfung zu bestehen, hast vor die neue Ufer gesehen. Doch jetzt stehst du hier im Regen, als allein auf weiter Flur von allen. der tote Mut ist ein Begleiter, dann fängt die Resignation. Doch jetzt hab ich ne coole Nachricht, weißt du es schon. Es gibt erzähl ich dir, was unmöglich ist. Sei der Erste, der aus der Menge sticht. Wer dich nur auf die eine Kopf baut, gib große Ziele nicht auf. Sag dir nie mehr, ich kann das nicht. Dreh nie mehr allein um dich. Wird sie jeden Stein. Genau dann, wenn's dir unmöglich scheint, ist Gottes Wort in deinem Herz bekannt, das in dir spricht und dir die Wege zeigt, wie du in neue Welt reist. Ja, die bessere keinen besseren Moment, yeah, keine besseren